जी आज का मेरा मिशन है जी फॉलिंग वाला और अभी आपको मैं बताऊंगा कि आप लोगों ने कैसे नीचे दफ़ा होना है और अभी सबसे पहले मैं आपको किट उठा के दिखाते हैं बल्कि कोई और उठा लेगा देखा उठा गया चलो जी अब हम आप नीचे से यहाँ से इधर छलांग मारनी आप लोगों ने ऐसे नीचे ऐसे शाह फिर नीचे ऐसे शाह और इस इधर आए ना आपने थोड़ी हेल्थ कम हुई लेकिन कोई नहीं फिर नीचे ऐसे मेरे को फीलिंग आ रही है कि ये ये देखा मर गया मर गया भाई मर गया मर गया बच्चा बच्चा नहीं नहीं बचा चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं दोबारा ट्राई करते हैं तो अभी हम दोबारा ट्राई कर रहे हैं यहाँ से भी आप नीचे जा सकते हैं वैसे लेकिन हम लोग इधर से जाएंगे तो चलो जी नीचे ऐसे चल भाई दोबारा उसी तरह चल चल चल बच गया ओए ओए ओए गया गया गया गया गया यार शिट चलो भाई कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं एक और दफ़ा ट्राई करते हैं और अब हम कोई और तरीका अप्लाई करेंगे बल्कि वो उससे ही जाते हैं यार कोई नहीं खैर है एक और दफ़ा नहीं यहाँ से ऐसे ऐसे नहीं जाया जा रहा ऊपर से जाएंगे भाई ऊपर से जाओ ऊपर से अबे मर जा मर गया मर गया मर गया बच गया नहीं हाँ वो बच गया ये क्या हुआ वैसे ये भी ट्रिक अच्छी है आप लोग इस रहने वाली जगह पे आके छलांग मारो बच जाओगे फिर अब यहाँ से नीचे अब तो आसान है मुझे लग रहा हो जाएगा नहीं नहीं मुश्किल है भाई अभी भी हाफ भी नहीं हुआ लेकिन कोई नहीं चलो भाई चल अच्छा ओ तेरी फिर हेल्थ कम होगी करीब आ गया बस अब नीचे दो अपार्टमेंट हो रहे हैं और साथ एक और बंदा भी आ रहा है एक और बंदा भी आ रहा है भाई जल्दी कर वो गया बच गया चलो भाई आ जाओ वही आ गया निकल भाग उस साइड पे हो <laughs> उसने जी चना है ये बच गया बच गया बच गया ओए ओए क्या कौन जीता मैं जीत गया